спеціальний ваншот. Кошка кантата. Якоярі Менгла. Все события герои вымышлены, и любые совпадения с реальными личностями случайны. Случайная встреча мальчика и кошки. Ух ты! Да это же кошка! Такая маленькая. Следует позаботиться о ней не, не стоит забывать о всяких болезнях. У моей семьи аллергия на кошек, так что я не могу. Никто вас не просил заботиться обо мне. А? Такая милая. Ну, приветик. А, Шейчан, ты ее возьмешь? Не стоит этого делать. Добро пожаловать домой. Ты живешь один? Со своей мамой. Для Шинчана. Мама. Я не понравлюсь тебе. Я всего лишь бродячая кошка. Шерсть у меня совсем не гладкая. И вообще, я безобразная. Ну, это меня не корчает. Милота. Я так рада. В душе я хотела быть домашней кошечкой, но я боялась того, что мы отдалимся друг от друга. Ведь я расту быстрее тебя. Плохо дело. Я больше не хочу учиться. Я не хочу взрослеть, Джиджи. -Джи. Не будь избалованным. Ай! Кто не хочет взрослеть, так это я. Я больно куснула. Сейчас я наконец поняла. В последнее время, когда я вижу тебя, я всегда веду себя с тобой, будто я твоя мать. Мне так хочется проводить время с тобой, как раньше. Так почему? Почему я чувствую себя такой одинокой? он уже взрослый. Время пролетает так незаметно, не так ли, Джиджи? О да, это было время, когда я решил. Соседние кошки смеялись надо мной из-за моих мыслей о том, что следует делать, когда чья-то жизнь приближается к своему концу. Но когда я пойму, что пришло мое время, я уйду без оглядки. Я пыталась понять эти недостижимые и приятные чувства, но это в конце концов ничего не значило. Ты за правду любишь меня, и я люблю тебя потому что не могу прекратить мечтать о вечности. Я люблю тебя, так как Ты был первым, кто сказал мне, ты милая. Наконец пришло время мне исчезнуть. ухожу вдаль, далеко, далеко вдаль. Я сделаю все, что угодно, чтобы уйти прочь, далеко, далеко. Джиджи, Джи, जी जी जी Проснулась? Что? Ты лежала в грязи. Почему-то это напоминает мне нашу первую встречу. я по-прежнему милый? Джиджи. Это милейшая кошка во всем свете. Так что пошли домой. Вот значит как. С таким счастьем. Будь всегда рядом со мной. Даже если наша жизнь течет по-разному, то это меня не страшит. Я могу жить вечно. Конец. Thank you подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому ролику, ведь мы так старались.